Nu filmer jeg. Vent lidt, lige at stoppe. Bare lige se. Du skal ikke gå alt for dybt i det. Øh. Nej, så ryger jeg nok i utæthed. Ja, det er da i hvert fald rigtig dybt. Vi er altså over hele hele haven, så er der en stor sø af samme øh, vildsvåb der. Altså. Eller Åges gamle grund der. Ja. Helt stor sø. Vi kan se, at der er kommet noget vand ind i den, det skur der. Ja. Shit, mand. Nu er jeg dybt i. Hold op, min... Shit, shit, shit.